ازيكم حبايبي عاملين ايه ان شاء الله النهارده هنعمل لكم من كوبايه او كيس شمعدان بسيط او ديكور ممكن نستخدمه ونحطه في النيش يلا سوا نبدا مع بعض هنبدا مع بعض دلوقتي هجيب الكيس احط له نقطه شمع صغيره والف عليه الحبل بالطريقه دي هاجي هنا واحط نقطة كمان طبعا ده كاس من ضمن كاسات فويض فقلت بدل ما يفضل لوحده كده نعمل بيه اي حاجة اشد والف لحد ما هوصل لنص الكاس من فوق كل شوية أحط نقطة شمع صغيرة ودلوقتي بعد ما خلصنا الكاس من فوق هنبتدي نعمل بنفس الطريقة من تحت نقطة شمع ونعمل القاعدة بتاعة الكاس هنلف ونشد وفي كل نسيفة ندي نقطة شمع صغيرة لحد ما نكمل أرضية الكيس بالطريقة دي وبعد ما خلصنا لف الكاس بالطريقة دي هجيب شريط زي ده وهحط شمع عليه واقوم لازقاه بالطريقة دي ياخد نص الكاس من فوق ونص من تحت ودلوقتي احط فصوص صغنونه في نص كل ورديه كده كده الف الكاس كله مش مشكله اخلط الشمعتين وبنضفها بعد ما نخلص نخلص الكيس كله خلصنا الكيس من فوق وهنرجع نعمل الأعضاء الأرضية بتاعته بالطريقة دي طبعا التزيين دي بتطبق بقى ذوقيات وحرية شخصية نثبتهم كده بالطريقة دي ده الكاس الأخير من نوعيته فأنا قلت إيه أستفيد بيه بأي حاجة بدل ما هو قاعد مع نفسه لوحده كده بآخر مكان وبكذا نكون خلصنا وادي شكله بعد ما اتعمل تقدري تحطيه في النيش او تحطيه في اي مكان وتستفيدي منه ادي شكله وهنعمل شكل تاني كمان بالكوباية دي هنحط نقطة شمع صغيرة هنا ونقوم لافين حواليها الخيط لف عشوائي بس طبعا مش هتبان غير لما تكمل لحد فوق كده ونحط هنا نقطة شمع نبقى نشيل خيوط الشمع دي وننضفها بعد ما نخلص ونقوم نازلين تاني لتحت كده كده كده هنوصلها هنا ونطلع لفوق تاني بالطريقة دي بعد ما لفيناها لفة عشوائي كده هنحط عليها برضو لولي صغنن كده نزينها بأي حاجة بطريقة عشوائية برضو بالطريقة دي نحط بقى فيها شمعة ونولعها بالطريقة دي نكمل بطريقة عشوائية كده وادي شكلها بعد ما طلعت